მოგესალმებით ჩემო ძვირფასო მეგობრებო ეს არის ორქიდეომანია YouTube-ზე და ჩვენ უკვე რამოდენიმე ვიდეო ავსაუბრობთ წყლისა და ნიადაგის pH რეაქციაზე ეს არის ნიადაგის და წყლის შესაბამისად ტუტე და მჟავე რეაქცია და რამოდენიმე სიტყვას ვიტყვი რა მნიშვნელობა აქვს ამის ცოდნას იმიტომ რომ სხვადასხვა მცენარეებს სხვადასხვა რეაქციის მქონე ნიადაგი სჭირდება არის მცენარეები რომელსაც სჭირდება უფრო მჟავე ნიადაგი ტორფირებული სხვა სიტყვებით რო ვთქვათ აი მაგალითად როგორიც არის ფიკუსი ნაკლებად მჟავე ნიადაგი როგორიც არის ბეგონია და თითქმის ნეიტრალური ნიადაგი როგორიც არის აგლონემა აა ერთ-ერთ წინა ვიდეოში მე გავაკეთე მინი ექსპერიმენტი აკვების სოთისა და ძმრის გამოყენებით და შეგვიძლია რომ შემდეგი ვიდეო იქნებოდა ლაგმუსის ქაღალდის გამოყენების შესახებ. დიახ, ჩემო მეგობრებო, დღეს მინდა იგივე მცენარეები მოვიხმარიო ასისტენტად და გავაკეთოთ სინჯები და გავსინჯოთ თუ რა მაჩვენებლები ექნება ლაკმუსის ქაღალდს. სოდისა და ძმის გამოყენების შემთხვევაში ჩვენ ციფრებზე ვერ გავდივართ, ეს არის უბრალოდ ვიზუალური დაკვირვება, უფრო მჟავე, უფრო ტუტე და უფრო ნეიტრალური, მაგრამ ლაკმუსი მეტნაკლებად ციფრებს გვიჩვენებს და დაგვეხმარება აა სწორი გადაწყვეტილების მიღებაში. თქვენ ახლა ხედავთ ყველა ნივთს, რომელიც საჭიროა ექსპერიმენტის ჩასატარებლად, აუცილებლად დაგვჭირდება ჩვენ ნეიტრალური რეაქციის მქონე გამოხდილი წყალი, ლაკმუსი და სხვა და სხვა ჭურჭელი. მაშ ასე ჩემო მეგობრებო, თბილისის ქარიანი ამინდის ფონზე <laughs> ვიწყებთ ექსპერიმენტს ლაკმუსის ქაღალდის გამოყენებით, როგორ შეიძლება დავადგინოთ ნიადაგის pH რეაქცია. ჩვენ მოგვიწევს სამივე ნიადაგიდან ავიღოთ სინჯი. ანუ შევდივართ ნიადაგში ღრმად და ნახევარი კოზი, ეს არის ჩაის კოზი, ნახევარი დაახლოებით 2-1-2 გრამი მიწა ჩავყაროთ სუფთა ჭურჭელში. ეს არის ის სამი მცენარე, რომელმაც წინა ექსპერიმენტში მიიღო მონაწილეობა და ამიტომ იგივე მცენარეს ვიღენებ, უბრალოდ იგივე მცენარეების გრუნტს ვიღენებ შემდეგი ექსპერიმენტისათვის. ანუ დაახლოებით ერთი და იგივე რაოდენობის მიწა ჩაყრილია ჭიქებში და შემდეგ ეს ნიადაგი უნდა გავაზავოთ ნეიტრალური რეაქციის მქონე წყალთან. აქ არის საუბარი გამოხდილ წყალზე. შეიძლება იყოს ანადუღარი წყალი, შეიძლება იყოს გამოხდილი მე ვიღენებ გამოხდილ წყალს. ანუ პროპორცია ნიადაგისა და წყლის არის 1:3-ზე 1:4-ზე მეაღებ 5 მილიგრამიან შპრიცს და ბოლომდე გავავსებ, ანუ დაახლოებით 6 ავიღებ, გამოხდილ წყალს და ჩავასხავ სათითაოდ ყველა ჭიქაში. აზრი აქვს აურიოთ ჩვენ ახლა უნდა დაველოდოთ რომ წყალი დაწყდეს, დაიწრიტოს უფრო სწორად. კარგად აურევს სამივეს და დაველოდები დაახლოებით 9 საათს რომ ეს ნიადაგი კარგად გაიხსნას წყალში, დაიწრიტოს და შემდეგ უკვე 9 საათის შემდეგ ნიადაგის pH-ში უფრო ობიექტურად აირეკლება ლაკმუსის ქაღალდზე. ამ შემთხვევაში გასაგებია, ვიღებთ სინჩ და ვაზავებთ ნეიტრალური რეაქციის მქონე გამოხდილ წყალში, რომ დავადგინოთ ლაკმუსის საშუალებით მისი pH რეაქცია, მაგრამ რაც შეეხება ორქიდეას, ამ შემთხვევაში ჩვენ გვაქვს მიწა, რომელსაც გავაზავებთ. ამიტომ მე რას გავაკეთებ? ავდგები იმ წყლით ეს არის როგორც წესი ერთი კვირის ნადგამი წყალი მოვწყავ ორქიდეას და დავახვედრებ ძირში ჩოვლებრივ ჭიქას, რომელთაც სხვა სინჯები გავაკეთე. როგორც თქვი, ვიღებ ჩოვლებრივ წყალს, ერთი კვირის ნადგამი. ეს არის ის წყალი, რომელთაც მე როგორც წესი წყავ ხოლმე ორქიდეას და აა მოვახდენ მის აგროვებას უკვე ჭურჭლის ქვემოდან, აი აქედან. თუ თქვენ ჩაძირვის მეთოდით წყავთ ხოლმე, მაშინ შეგიძლიათ ის წყალი გასინჯოთ, მაგრამ მე რეალურად მჭირდება ამ გრუნტის pH-ში, ამიტომ მოვწყავ და რაღაც პროცედურებს ჩავატარებ კადრს მიღმა. მოკლედ, ჩემო მეგობრებო, ნახევარი საათი გავიდა, წყალი დაიწრიდა და პინცეტის საშუალებით უნდა მოახდინო ლაგმუსის ქაღალდის ჩაწობა. აი ასე. და ეხლა ვეცდები რომ რაც შეიძლება მაქსიმალურად რეალისტურად წარმოადგინო ის შედეგი, რომელიც დაგვიდგება. მოკლედ, პირველი სინჯის შემთხვევაში მაგმუსის ქაღალდი იცვლის ფერს და ის, რაც ჩანს რეალობაში, აირეკლება კამერაზეც, არის ძალიან ახლოს შვიდთან. ფაქტიურად, პირველი შემთხვევაში ეს არის აგლეონომა გრუნტის pH რეაქცია გვიჩვენებს, რომ არის ნეიტრალური და ეს არის ძალიან კარგი აი ასეთი ვაკეთებთ მეორე სინჯის ანალიზ ასე ამ შემთხვევაში კამერაშიც იგივე ჩანს, რასაც მე ვხედავ. არის უფრო ახლო 6-თან და 5-თანაც კი. ანუ თამამად შემიძლია ვთქვა, რომ ეს არის pH 6. მესამე სინჯის დროა. ძალიან საოცარია. იმედია ის ჩანს კამერაში, რასაც მე ვხედავ. თავისუფლად არის 5 და ლამის 4-იც კი. ანუ ეს საკმაოდ მჟავე რეაქციის მქონე ნიადაგი ყოფილა. 5. უფრო 5. და ბოლოს ჩემთვის ყველაზე საინტერესო ორქიდეიდან ნაჟური წყალი. ნახოთ რა რეაქციას მიჩვენებს. დასულდეს კარგად. так არის ყველაზე საოცარი და ჩემთვის მოულოდნელი შედეგი. ქაღალდი მწვანდება და ძალიან ახლოს მიდის რვისკენ. ან ორქიდეიდან ჩამოსული წყალი ერთი წუთით არის უფრო ტუტე რეაქციის ვიდრე ნეიტრალური. 7 ცალსახად არის, მაგრამ უფრო მიდრიკება რისკენ. ჩემო მეგობრებო, ვინაიდან მივიღებ ფრიად საინტერესო შედეგი და არის რეკომენდაცია, რომ სამჯერ მაინც უნდა გავიმეორე ექსპერიმენტი და ეს არის მესამე. წარმოგიდგენთ, უკვე მესამე ჯერ ექსპერტ ჩატარებული ექსპერიმენტის შედეგებს. ფრიად საინტერესოა. და ქაღალდები განვალაგე შეძლების დაგვარად ფერების მიხედვით სამწუხაროდ კამერა ვერ აღიქვას ადეკვატურად მე მომიწევს ახსნა რადგან სხვა რამეს ხედავ ოდნავ განსხვავებულს ოდნავ განსხვავებულს ხედავ კამერის მიღმა პირველი ლაკმუსის ქაღალდი არის ფიკუსის გრუნტისგან გაკეთებული სინჯი და ეს ქაღალდი თითქმის არის ხუთი თითქმის არის ხუთი ოდნავღია მაგრამ თამამად შემიძლია ვთქვა რომ ფიკუსის გრუნტის ph რეაქცია არის ხუთი მომდენო ქაღალდი რომელიც არის ზემოთ ეს არის ბეგონიას გრუნტის სინჯი და ბეგონიას გრუნტის სინჯი არის 6. შემდეგი არის 6-სა და 7-ს შორის უფრო 7-ის კენ მიდრეკილი. ვიდრე 6-ისკენ მე უბრალოდ სხვანაირად ვერ დავდე რომ არ შესულიყო ქაღალდი ერთმანეთთან რეაქციაში ეს არის პირველი ჩემი მცენარე აგლეონომას სინჯი და ყველაზე საინტერესო აღმოჩნდა მეოთხე და ექსპერიმენტის გამეორების ბიძგიც მომცა მეოთხე სინჯმა ეს არის ორქიდეისაგან ნაჟური სინჯი არის მეგობრებო რვა გემრიელი რვა ანუ ორქიდეიდან ჩამოსული წყლის რეაქცია არის უფრო ტუტე და ეს არის საინტერესო ფაქტი, საინტერესო ჩემთვის მოულოდნელი თუმცა ლოგიკასთან ახლოს. მე შევეცდები შემდეგ კადრში ახსნა რატომ არის ეს მაჩვენებელი ანუ 8 გაზდილი პეხაში ტუტე რეაქცია ლოგიკასთან ახლოს. ბოლო რამოდენიმე ვიდეოა, სადაც საუბრობ წყლისა და ნიადაგის პეხაშ მაჩვენებელზე, ჩდება ჩემი ორქიდეების ფოთლები კადრში და ეს ფოთლები დაფარულია ლურჯი ლაქებით. მეგობრებო, მაშინაც ვთქვი და ახლაც ვამბობ, რომ ეს არის ბორდოს ნარევი, ბორდოს ნაზავი, როგორც გინდათ, წელიწადში ორჯერ ვაკეთებ პროფილაქტიკურ შეწამვლას სხვადასხვა ვირუსული და ბაქტერიული დაავადებების პრევენციისათვის და რატომღაც მგონია, რომ თავის როლს თამაშობს, ორქიდეები კარგად გრძნობენ თავს, ყოველ შემთხვევაში მე ესე მგონია და პლუს ამას როლს თამაშობს ასევე გრუნტის pH რეაქციის ცვლილებაში. ვიდრე გავაკეთებდი სინჯს იმ წყლის pH რეაქცია, რითაც ფწყავეს არის ერთი კვირის ნადგამი წყალი, გავზომე და იყო მყარი შვიდიანი, მაგრამ ორქიდეიდან გამონაჟონი წყალი უკვე შეცვლილი რეაქციის იყო და მიდრეკილი იყო ტუტე რეაქციისაკენ. ამას აქვს ჩემთვის მოულოდნელი, მაგრამ საკმაოდ ლოგიკური ახსნა და შევეცდები, რომ თქვენს გაგიზიაროთ. ხსენოთ რა არის ბორდოს ნაზავი. ბორდოს ნაზავი ეს არის პილენძი და კირი. ნუ საკმაოდ აქტიურად ხმარობენ იმისათვის, რომ ნიადაგის მსჟავე რეაქცია გაანეიტრალონ. ხოლო როდესაც грунტი ნეიტრალურია და ორქიდეის შემთხვევაში მე ვწყავ ხოლმე ნეიტრალური წყლით, როდესაც грунტი ნეიტრალურია, მაშინ უკვე გადადის ტუტე რეაქციისაკენ. ეს სულაც არ არის საშიში, მაგრამ დროთა განმავლობაში, მორწყვის პერიოდში ჩამოირიცხება კირი და ნიადაგი ისევ მიიღებს ა ნეიტრალურ რეაქციას. ჩემო მეგობრებო, ამიტომ არის რომ ძალიან დიდი ყურადღება უნდა მივაქციოთ ჩვენ იმ მოსარწყავი წყლის ქიმიურ შემადგენლობას, რითაც ვამუშავებთ ორქიდეებს. ჩაოლებრივი წყალი, ნადგამი, აა გამოხდილი ნადუღი არის ნეიტრალური რეაქციის, მაგრამ მაშინ თუ ჩვენ ვაზავებთ რაიმე ნივთიერებას და თუ ეს ნივთიერების ნაზავი არის ფრიად განსხვავებული რეაქციის, რადიკალურად მჟავე ან რადიკალურად ტუტე დამიჯერეთ. უმეტეს შემთხვევაში პრობლემები მოდის იქიდან, რომ გადაჭარბებული არის დოზა და იცვლება ორქიდეის გრუნტის მაჩვენებელი. უმეტეს შემთხვევაში ეს არის ხოლმე მჟავიანობისკენ ცვლა და ამიტომ არის რომ ორქიდეას ეწובה ფესვები. სამწუხაროდ, უმეტეს შემთხვევაში კეთილი ძრახვების მიუხედავად ჩვენ ვაფუჭებთ ჩვენ საყვარელ მცენარეებს. ჩემი ვიდეო ამასობაში დასასრულს მივახლოვდა. ჩვენ გავზომეთ ლაგმუსის ქაღალდის დახმარებით სხვადასხვა მცენარეების გრუნტის სინჯები, მაგრამ მე ჯერ არ გამომიყენები აი ეს ხელსაწყო, ასე რომ ყველაფერი წინ გვაქვს. გამოიწერეთ ჩემი არხი. ქვედა მარჯვენა კუთხეში ნახეთ რა ფერია სიტყვა subscribe და თუ წითელია, ესე იგი ჩვენ ჯერ არ ვმეგობრობთ და ნებისმიერი ვიდეოს ქვეშ საკმარისია მხოლოდ ერთხელ დაჭერა. და რა თქმა უნდა, ეწვიეთ ძალიან კარგ ქართულენოვან საიტს ყავლებიჯი. მე კი თქვენგან ველი. შენიშნებს გამოხმაურებას, რეკომენდაციებს და დროებით მომავალი ვიდეო იქნება მალე.